えー、株式会社モノタロウです、えー、私どもは、えー、MRO と呼ばれる関節資材を売っている会社です、えー、例えばその化学研究用品であるとか、まあ、あとは空圧機器ですねこういったものの、まあ、工具であるとか、あの扱ってましてそれこそ手袋とか、あのー、あのあれですね袋であるとかいうのをいろいろ扱っている会社ですで、えーまあ、パイソンのサンファレンス今回にさせていただいている理由として 知っていただきたいなというところがありまして、えー、今回出展させていただいております。はい、はい、あのモノタロでは、えー、エンジニアを非常に募集しております。特に、えー、モノタロは Python の会社です。ですので、えー、Python のエンジニアの方々に興味を持っていただいて、そして もしよろしければ、えーと、遊びに来ていただくのも良いですし、えーと、実際に、えーと応募していただくのもあの応募していただけると非常に嬉しいです。こんにちは、えー、みんなのマーケット株式会社です私たちは楽天やアマゾンで、えー、物を買えるように、えー、サービスをインターネット上で比較して、えー、買えるそういったサイトを今作っています、えー、今回、えー、ここに参加させてもらったのは、えー Python を使える技術者にぜひ、えー、弊社に入っていただきたいということで、えー、参加しました。Uh, hi, we are Gandhi Asia. We are from France, and this is our booth. We are a domain name registrar. We provide domain name service and hosting services. And this booth is also sponsored by GMO Registry, and this is from them. And we also provide stickers f s h o want to take it. And I think that's all. Thank you. えジグソー株式会社です、えー、弊社ですが自動運用サービスを提供している会社です、えー、パイパイコン2015に出展したのはエンジニア募集のためです、えー、弊社のシステムは、えー、ほぼほとんどが Python で構築されています、えー、ぜひ、えー、弊社を こう弊社に来てくださいよろしくお願いします株式会社コーと申しますと私たちはデータ分析とシステム開発とあと Google マップス API フォーワークのパートナーとしての断絶ライセンス販売を行っていますあの地図位置情報を利用したシステム開発を得意としてますで、えっと、今回 っていただきたいというのとあと弊社はエンジニアの数が <laughs> エンジニアを今募集してますのであのそういう機会にもなればと思いまして出展しました以上ですありがとうございます弊社白木コーポレーションというカメリオというですねえーと、ニュースアプリを作っている会社なんですけれども、えー、本日ですね パイコンにパイコンには2年連続でスポンサーであの出展してまして主な目的は、まあ、カメリオの紹介とあとまあ人集めというところで弊社カメリオはニュースアプリなので機械学習とか自然言語処理とかっていうことで主にやっぱあのそういう技術者の方をたくさんあの集めてますのでそういった目的で出展してますあとカメリオはほとんど Python で書かれているのでとりあえず味で Python と まあ、ファイコンと非常につながりが深いということで出展してます。モバイルファクトリーという会社です。えっ、ー、と主に会社の事業としては、えー、ソーシャルゲームの開発と、えー、 着メロとか着ボイスの配信をやっていますで、えー、自分たちはソーシャルゲームのディレクターで今回、えー、ブースに出展していて今主に作ってるゲームっていうのは位置情報を使ったゲーム GPS を使ったゲームで今だと,、えーと、イングレスさんとか位置情報というのが増えてきてるんですけども自分たちのゲームは駅を集めて駅にいろんな駅に行ってもらっていろんな駅までの移動を楽しんでもらうゲームになってますで今回あの、まあ、まだまだ位置情報ゲームっていうのが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 誰でも簡単に決済を行うことができます。えーと、Python とか PHP とかいろんなライブラリを用意しているので、えー、すぐに手元の環境で試すことができます。えー、今、手数料の無料キャンペーンをやっているので、えーと、お得です。えー、J.jp は Python で全て書かれていて、えー、Python エンジニアの方を募集しているので、えー、ぜひご興味ある方は、えー、来てください。 エンジニアさんにプログラムを解いてもらって遊ぶ遊び場になってます。はい、あ今回は、えーと、Python のエンジニアの方にのコミュニティに対してすごく仲良くなりたいなと思い出展させていただきましたまた最近東大級ジョブズといったその、えーと、求人をすごく掲載したサイトっていうのをオープンしましたのでこちらの、え宣伝も兼ねて、え出展させていただいておりますぜひ遊びに来てください ございます